Okay, mambo vipi tena, mdau wa entertainment, mdau wa burudani. Mimi ni Meki Mchana ambaye nakusogezea matukio mbalimbali mbali ya burudani ambayo huwa yanajiri, lakini pia tunaleta mijadala tofauti tofauti kuhusiana na burudani. Sasa ninayo listi hapa ya kapo kama tatu hivi nataka nikuulize wewe msikilizaji wangu na mfuatiliaji wangu manake unatazama pia eh, kupitia hapa hapa Stein TV uniambie ni kapo ipi ambayo ungependa ijirudie lakini pia ni kapo ipi ambayo unaona kuna mmoja kajipata lakini mwingine kazingua kapo ya kwanza ni ya Jux na Vanessa. Hii ni moja kati ya kapo ambazo zilizungumziwa sana, lakini pia zilikuwa pendwa Tuliona kipindi fulani waliwahi kuachana, lakini wakarudiana pia kuna project ambazo walifanya pamoja kama ngoma zikaenda, ngoma ya juu ilikuwa moja kati ya ngoma bora zaidi. Sumaku ni Jux na Vanessa ndio walikuwa wanatesa sana kama kapo za mfano, lakini mwisho wa siku kila mtu akafata njia yake. Toa komenti yako, ni ipi unataka warudiane kati ya hizi. Hiyo ya kwanza ni ya Juksi na Vanessa, ya pili ni ya Diamond na Wema. Wengi wanavyojua Wema baada ya kuwa Miss Tanzania mwaka 2006 akaingia kwenye trendi ya umaarufu, mwisho wa siku akawa celebrity mkubwa sana hapa Tanzania, lakini zaidi baadaye akaingia kwenye mahusiano na msanii Diamond. Kapo yao ilipendwa, walifikia hatua ambayo kila mtu alikuwa akijua Diamond ni wa Wema na Wema ni wa Diamond. Mwisho wa siku hawakufika mbali, ama njia hazikufika pale panapotakiwa. Mwisho wa siku wakaishia pale walipoishia bana je kapo hii unaionaje hivyo kapo ya kwanza ya Jux na Vanessa ya pili hii hapa ya Diamond na Wema ya tatu ni ya Hozu na Tunda bana watu hawa wawili nao Hozu ndiye alikuwa kama analililia penzi hapo mwanzoni alimlilia sana Tunda na ikumbukwe hapo Tunda ndiye aliwahi kuwa celebrity kabla ya Hozu yani Tunda alikuwa na jina kubwa kuliko Hozu hivyo Uozo alipambana sana kupata chansi pale, lakini akasema walikuwa wanajuana before hata kabla ya kuwa maarufu, baadaye bana yakatokea kutokea wawili hao wakawa pamoja hatimaye wakaja kupata mtoto mwisho wa siku kila mtu akapata njia zake je mpaka sasa kapo hii unatamani irudiane hizo ndizo kapo tatu ambazo nimekusogezea hapa wewe unachagua ipi kati ya Jux na Vanessa, Diamond na Wema ama Hozu na Tunda? Shiriki nami kwenye comment hapo, lakini ehe, uniambie pia kati ya hao ni nani kajipata, yani kati ya Jux na Vanessa nani kajipata, Diamond na Wema nani kajipata, Kuzu na Tunda nani kajipata. Shiriki nami kwenye comment hapo. Mimi ni Meki Mchane, Mr Ego. Mpaka wakati mwingine.